kau serahkan orang lain Seharusnya engkau berada Aku masih belum mau mati karena cintamu Ku harap dirimu sayang kembali kepadaku kepada semua padaku Seharusnya kau berada Di sisi wahai sayangku Ini hanya kenangan dalam hidupku Mengapa tanda cintamu kau titipkan padaku Sedangkan dirimu kau serahkan orang lain không Sebabnya engkau berada